Привет, ребята. Вот. Меня зовут Борис. Борис Ойсен. Из Норвегии я. Вот. И это мой отзыв о таком замечательном приложении, как A2 Hunter. Приобрел я A2 Hunter э, три недели назад где-то. Вот. Но я хотел бы поделиться, что, что происходит, какие изменения приносит он. Конечно же, само приложение отличное вот, с огромнейшим потенциалом. И э, я в первые, первые несколько дней просто ушел, погрузился с головой в него, вот, работать, так вот поглотил, вот, это технология дополненной реальности, потому что было интересно все покрутить, попробовать и так, и сяк, вот. <clears throat> Я считаю, что A2 Hunter является таким э, своеобразным ключом к э, раскрытию творческого потенциала человека. Вот. У меня были мечты определенные там по, э, по, по музыке и по визуализациям, которые никто не мог осуществить. Да? но ну вот я начал этим с помощью этого, так сказать, Адвахантера, я начал этим сам заниматься. Вот. Также была интересная идея, опять же, тоже связана с Э, частично с музыкой, но и со спортом, вот, и целое направление запустил нейроспорт, вот. То есть э, это такой инструмент, который э, раскрывает ваши внутренние способности, вот. То есть он, этот инструмент является как э, основоположником и таким кре креатором, создателем э, контента. Вот что главное. То есть э, это тот самый переходный мост, когда из э, приемника человек может перейти в транслятор и транслировать именно э, то, что, чем он занимается и какие возможности у этого приложения. Просто на самом деле это огромнейшее, и это только начало. Вот. Также хотел поделиться об отзывах, как это работает. Э, <laughs> Но ну, скажу, что эффект залипания э, обеспечен вне зависимости от возраста. Вот. И, и сейчас э, ну, в среднем я вышел на одну регистрацию в день новых, новых людей, вот благодаря именно а, два хантера. То есть даже вот в, на улице интересные были случаи. Один вот под мостом пошел снимать, делать визуализации, и раз, значит, попадается парень из Красного Креста, вот, он там людей подписывает на, э, на благотворительность. Ну, его все так стороной обходят, обходят, вот. Я чуть подождал и подошел к нему, вот, оказался русскоговорящим парнем, вот. И он был очень удивлен, когда я достал, говорю, ну смотри, вот, я тебе, говорю, вижу, никто не подходит. Говорю, «Ну, хочешь, будут все подходить. Он достал приложение, показал, как тут же через мост перекинул на трассу, запустил Skyway, вот, Unicar или Unibus, и он так сказал, вау, вау, а что это? А покажи, а я хочу знать больше, да? Вот. Ну и, конечно же, зарегистрировался. Студент, молодой парень. А у старшего поколения тоже вызывает э, эффект залипания, потому что у всех такие, как как это? Это вот дополненная реальность, вот это я уже вижу, да, это можно потрогать. Это настолько близко уже, по сравнению с тем, что было, конечно, пять лет назад. Когда были только картинки, вот, фотографии, и только зарождался проект сам. Конечно, и то, что сейчас происходит, а будет еще у нас же. Мы же знаем, что технологии развиваются по экспоненциальной кривой, и с каждым годом идет удвоение мощностей, так что это только начало, это будет еще больше и больше, так во всех направлениях. Что касается техники. Часто спрашивают, э, как повлияло на объем инвестиций. Ну, ребят, скажу честно, у меня был такой хороший, <laughs> ну, конечно, хороший застой, да, долгий, вот, э, в бизнесе, в продвижении. Вот, до тех пор, э, пока я не увидел Adva Hunter, вот, увидел, я все думал, мечтал, мечтал, когда же он выйдет на самом деле в релизе, чтобы, чтобы можно было его, о, ветерок, чтобы можно было его приобрести, попробовать, начать создавать контент. Вот. И слава богу, это случилось. Вот, даже целую инструкцию записали для англоязычных стран, как это сделать, приобрести. Вот. Так что из этого все понеслось с этого все понеслось. То есть это вот как раз та самая энергия, которая вот я еще думаю, как вот это бы вместе объединить. И знаете, два года назад я проходил э, такой тренинг архетипа сознания, да. И зная свои архетипы, человек, э, как который из них доминантный, где находится, в каком доме, вот, человек может э, очень быстро достичь успеха. Вот, у меня один из архетипов это там артист, да. И как раз таки я думал, а где же, как его применить? И тут вдруг вот появляется Адва который дает мне возможность и визуализации, и выступлений. Да, я даже песни начал петь. <laughs> Вот. Ну или перепевать, подпевать. То есть э, это я, Адва является таким источником раскрытия творческого потенциала каждого из вас. Вот. И это того стоит. И когда вы делитесь этой информацией, да, вот, в тех же самых соцсетях, как я вот делаю, выкладываю, бац, и люди сами тянутся и говорят, Борис, а чем ты занимаешься, а что это такое, а, а откуда столько энергии, от чего так прет, вот. Это все оттуда, это все оттуда, да, из этого замечательного приложения, вот, и бизнес пошел, и а, Э, окружение меняется, и нужные люди находятся, вот, и встречаются, и даже с этой игрушкой, с этой, с этой игрушкой делал уже очень серьезные презентации, вот, ждем результатов, потому что всех узнают, когда, когда, когда это будет, я обязательно напишу еще второй отзыв, э, будет по этому поводу, очень интересная информация, до кого это дошло, но сейчас не будем, так сказать, палить контору. Так что, ребят, Обязательно узнавайте, обязательно следите что за, за обновлениями, что такое Два Вот. Интересуйтесь этим сообществом, вот, вовлекайтесь, потому что технологии, технологии наступают, даже не наступают, а внедряются в нашу повседневную жизнь гораздо быстрее, чем мы думаем. Вот. Ну и как именно с эволюционной точки зрения этот инструмент просто необходимо внедрять в жизнь современного человека. Так что внедряйте, будете в курсе, вот, узнавайте, чем мы занимаемся, вот, и включайтесь в наше сообщество. Благодарю, всем респект, вот, и, как у нас говорят, прорывы, ребят, прорыва. Пока, с вами был Борис, город Осло.